эшік жаман суық екен иә айтпай бұтын барлығы суда мұздақта қалды айтпай е ушинтип отура бергенден көрө айтайын айтайынбы бейли мына былк былк емес қабырғасы кабыргасы емес эмес емес эмес эмне болушу керек ойлон камыр эмеспи э камыр кайдан билип алдың дал ошол камырданчы ошонун студенти жайма камыр жасайт экен ал эми жайма камырдан лагман манты самса бүт нерсени жасаса болот экен укмуш кыстырып койдуң э сен т телекөрүүчүлөргө даы кызык болуп жатса керек э анда кийинки көрсөтүү дал ошол студент тууралуу болсун саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр эфирде жаш ишкер түрмөгө бүгүн биз ошмонун өзгөн эл аралык медицина коллежинин студенти жана ошондой эле жаштар бизнес паркынын резиденти айдай жыргалбекованын бизнеси тууралуу тааныштырабыз биз менен бирге болуңуздар беременный и кормящий э, в основном потому что э, беременным айдай жыргалбекова экинчи курстун студенти ал окуу менен гана чектелбестен үй бүлөсүнө жардам берүү жана өзүн каржылоо максатында өз стартап долбоорун иштеп чыкты айтсак үй шартында жайма камырды даярдап жайма kg деп өз брендин иштеп чыккан бул студентибиз окууда коомдук иштерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келет э, өзү курска катышып азыркы учурда жайма kж деп бренд жасап ошол боюнча үйдүн өзүнүн үйүндө э, биздин Э, кызыбыз даярдап камырларды э, рынок алып чыгып өткөрүп атат алгач айдай ошмунун алдындагы жаштар бизнес паркында билим алып идеясын ишке ашырууну максат кылган анын идеясын агайы жана ата энеси колдоп бизнеске керектүү баардык жабдыктарды алып беришкен айдайдын үйүндөбүз азыр биз жайма камыр жасайбыз буга эмнелер керектелет айтчу Бізде бизде жайма камырга эң эле үйдө бар нерселер керектелет биринчи эле тукум тукумду э, биз в основном даамдуу болушуна кошобуз анан э, комнатный температурадагы суу бул муздактагы ысыкта болбош керек жана туз э, суу май анан бизде эң элик элик үшін нерсе бул альбумин яичный порошок яичный порошок буну кошкондо э, эки жайымга жүз грамм кошулат э, жана дагы бунун эң бир сапаттуу жери э, бул үч төрт айга чейин сактаса болот камырды өзүбүздүн көз өлчөмүбүздөгү туз жайма камырга тузду азыраак кошобуз анткени жумшактык сакталат жакшылап аралаштырып алышыбыз керек майда кошобуз майды э эки столовый ложка кошобуз эки кашык майдагы жайылуу процессине аябай жардам берет эластичность буда дагы жакшы болот камырды азыр болду эме кылат камырды жууруганда биринчи сууга э, камырды салса жумшак камыр болот а э, монтип э, унга сууну кошсо ошондо э, жумшак ой катыгыраак болот орточо болот катыктаа даы болбойт альбюминди аралаштырып атканда кошобуз канчадан болуп атат негизи баасы канча баасы жүз элүүдөн бир жайымы бир жайымдан отуз манты чыгат кичине эми бизде майда майда кылышат го мантыны анан кээ биркилер барго не заморачивается чоң чоң кылып туруп эптеп туруп салып коет го <laughs> ошондой кылса деле жыйырма чыгат экен жыйырма оромоан оромо манты или гүл оромо деп коюшат го узун полоска кылып туруп фашты салып туруп оропчу ошондой кылгандан он беш чыгат экен в эки жайым алышат эки жайымдан а мен өзүмдүн тааныштарым болгон үчүн эки жүз элүү кылып берем экөөнү экөөнү азыр биз камырды жайып бүттүк муну упаковкалайбыз паковкан камыры камырдын бир уникальности бул жыртылбайт биз муну алып тамакка кошкондо да эзилип кетпейт ушул боюнча анын структурасын жакшы сактайт бұны атайын сіздерге бұл өзі кичинекей стандарт стандарт бұдан кичине чоңураак болот мен атайын кичинекейраак кылдым биз ушунча адамбыз деген баягы сурайм да эми клиенттерим постоянно клиенттер бар анан ошондо сурап калам канча адамсыздар кандай болот депчи анан ошол жараткагы эме кылып берем жайып берем в э, основном кичинекей дешет өтө чоң кереги жок депчи ашыкчасы ашып калат да э? ашыкчасы ашып калат анан распаковкада дагы эме кылам э, мен көбүнчө айтышат мен жайганыма ишенишпейт депчи ошого дагы в основном кичинекей кылганга аракет кылам эми ал заказ берген адамдын көңүлүнө карап воздухтан чыгара алабыз инстаграмдан эле заказ кылса болот инстаграмдан заказ кылса болот ооба жана дагы инстаграмда ватсап номерлерибиз бар ошолорго кирип или чалып заказ кылышса болот канча заказ аласың мен үчүн бир күндө бир төрт беш заказ нормально болот азыркы кичине эми өнүгүп баратканга жараша бизде азыр эки жайым үч жайым болот эки клиент бир клиент десем болот в основном эки жайымдан заказ кылышат анткени чоңураакпыз э, болбосо сактап коем дегендер бар бул камырды үч айга чейин сактаса болот э, морозильникте сактаса болот распаковкасында в основном э, эмеге алып туруп комнатный температурага отуз мүнөттө кырк беш мүнөттө коюп койсо морозильниктен чыгаргандан кийин өзү эрип <laughs> жумшарып калат жана ушул кленкасы менен эле алып уже кесип манты кылышса болот биздин жайма камырыбыз дагы даяр болду сага чоң рахмат э, жумуштарыңа ийгиликтерди каалайбыз мен дагы көп нерселерди үйрөнүп алдым десем болот э, ал эми бул жайма камырдан э, самсы манты коромо жана өзүңүздөргө керектүү аш тамактарын жасай аласыздар менен бирге болуңуздар саламатта калыңыздар